Hello friends, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ good afternoon okay so this weekend I am going to explain the new algo strategy which we have created because if you all know the how the market is behaving so most of the algo trading strategies are not working in this kind of market okay so what i thought you know i should give maximum returns uh, so that you you know uh, i can make such a platform where you will get maximum returns out of our algo strategy but this market is not allowing to do that Hence what I decided, uh, I will create an algo which can give you returns every day. Okay. Every day means intraday you need to do, you should not carry forward for next day. So every day you can make nearly 2000 rupees to 5000 rupees in the strategy. So let me take you to the strategy straight away so that you know uh, you understand better. Before that, please note that you have to open an angel booking account with us to get this algo strategy and also every month you need to spend for the software approximately 1500 rupees then only you can use this algo okay otherwise it is not possible and for nifty you need to have minimum 30000 rupees and bank nifty minimum 50000 rupees okay so those who have already lost lot of money in the stock market this is good for them because they know in and out if you don't know anything about the stock market still it's good for you because you will not do any uh, manhandling in between okay so it will help you to make money and it's an extra source of income based on that if you have disposable income please do algo trading without fail it is the future it's the next generation and uh, this is going to be uh, best platform for you guys to trade okay so let's start ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು actually I will speak Kannada English both so that you know some of Kannada people can understand better okay so ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಈ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿರೋದು ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸು ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಗೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹಾಕಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಗೋಸಿಸಲ್ಲಿ this kind of platform you will get ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು start trading morning before nine o'clock you have to do this work ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏನೋ focus on some other work ಈ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡು ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡು ಈ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ if you want to do real trade or paper trade you have to click on start trading in algosys okay to open an account with an algosys as well as angel broking you have to contact me in the given number okay so i have uh, strategies even for crude oil gold silver based on your budget you know i can guide you uh, which strategy is good and based on your risk appetite also okay if you are very less risk, uh, less risk taker and if you are ready to you know aggressive uh, go aggressive based on that i can uh, design a algo trading platform and i can give you so with this explanation ಈಗ ನಾನೇನಿದು ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ platform this is trading view dot com ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗೋಸಿಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಂಜಲ್ ಬ್ರೂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೈನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರದಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ okay so don't miss to subscribe and uh, push bell button okay so let's start ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನಾನೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಯಾವ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಬ್ರಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ okay so one fifty one percent return ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪಿಪ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು one sixty seven percent okay maximum loss ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗೆ ಈ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಮಾಡಿದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ average winning trade is three thousand four eighty five average losing trade is seven thirty nine only largest one single trade is twenty six thousand nine seventy largest losing trade is thirty three thou three thousand three thirty six okay so maximum ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನೂ ಬರುತ್ತೆ okay so hope you understand how it works so list of trade ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೈಡೇ ದಿವಸ ಸೊ ಏನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂತು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ಎರಡು ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಟ್ರೇಡು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು three sixty eight rupees loss okay then six hundred and one loss okay thousand fifty eight profit ಅಂದರೆ risk to reward ratio you can understand ಇದು ನೋಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸು ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಐದುನೂರು ಲಾಸ್ ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಟ್ರೇಡ್ ಇದು ಓಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೈನ್ ಏಯ್ಟೀನಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಒಂದೇ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ so if you want to check this you know how it has taken the trade ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ okay so entry short exit short entry short ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ okay you will see here ನಾವು so that you understand better. ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ಜೂಮ್ ನಾವು ಯು ಸಿ ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇನು ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it shows here entry short exit ಯಾವಾಗಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೇಡು ಇದೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಬ್ರೋಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಹೋದರೂ at least at end of day you will be earning five hundred rupees ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಲಿ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ ಆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದಾಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ instead of three minute I will put it in fifteen minute ಈ ನೋಡಿರಿ ಇದು nine hundred and fourteen trade ತಗೊಂಡಿದೆ okay seventy one percent is a and nine point ಹತ್ nine point nine time nine one time is a profit factor okay so list of trade performance ಅಂಬರಿ ನೋಡಿದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೂವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಈ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ largest losing trade eight thousand four forty three largest winning trade fifty seven thousand rupees one ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಗೋ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬಿಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೆ ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂನು ನಿಮಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಬೇಡ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ hundred points target stop loss fifty point ಓಕೆನಾ ಅವಾಗಲೂ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟ್ರೇಡು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಾನು ತೆಗಿತಾ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೆಗೆದೆ ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೆಗೆದೆ ಓಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದಲ್ಲ ಎರಡು ವರ್ಷದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಿಂದ ಓಕೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು stop loss six ninety three percent ಆಗಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸಿಗೆ ಬುಕ್ ಆಯಿತು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬುಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ here you are limiting yourself ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ okay first trade two thousand five hundred second trade two thousand five hundred third trade two thousand five hundred fourth trade two thousand five hundred ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ಕೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಸಹ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದಾವೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಗೋ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ you have to open account with us so that we can link it ಇದು ಎಂಜಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಲ್ಗೋಸಿಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ uh, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ daily you should get some income ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇಂಟ್ರಾಡೇಯಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ one fifty one percent return target ಹಾಕಿದರೆ you target use stop loss okay two hundred and thirteen percent return ಈ ರೀತಿಯೂ ಈ ಅಲ್ಗೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ okay so list of trades ಈ ರೀತಿ loss twelve fifty exit two thousand five hundred profit book ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವೇನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೋಡಿ ರಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೋಪು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು okay so I don't want somebody who come here to trade for the for making money by losing your principal amount whenever you do algo trading you ensure that you have extra money for doing algo trading it is not betting or it is not kind of you know ಜೂಜ್ ಆಡಿತಾರಲ್ಲ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ So don't risk yourself with high returns and high expectations and also don't risk yourself for you know doing multiple trades okay just do single lot ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ then I will tell you what to do ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟು ತುಂಬ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಂಥ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದರೂ ಈ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಗೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡೋದು ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಗೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡುವಾಗ so you use your extra money don't use your principal amount okay so hope you like this video if you like please share with your friends